quando si non ci avrò, giustamente io ho i trash, io li potevo rimanere a manca cuscerò, trascordo la mamma. il passato serve per vivere il futuro. Penso questo principalmente. Cioè, se io non conosco dalle mie reali origini, mie, i miei luoghi comuni, miei, le mie origini, non posso avere un, un giusto futuro. Quindi non posso creare la mia persona, il mio io, il mio super io, come direbbe, come si potrebbe dire in antropologia. regime fascista eh, dimostra nei primi anni un interesse specifico verso eh, i rom e i sinti stranieri che rappresentano un problema eh, per il regime e quindi il fascismo eh, decide prima di tutto di ehm, diciamo, ehm, risolvere questa presenza di rom e sinti nelle regioni di confine prevedendo il loro confino nel, nel centro e nel sud Italia. Non blutra deve esserci, sta a carichinegno di ratta, a carichinegno proprio treno, che le vagone, no? che le vagone e bestiamo, sta di ratta. Sei ratta in ingriancia a Bari, a Bari non nasce un posto, l'ingriancia ora di Surin a Rapolla la presa di coscienza di tutto questo è un fatto relativamente recente. I primi studi sui campi di concentramento fascisti in Italia risalgono al 1987, quindi a distanza di oltre 40 anni dalla fine della seconda guerra mondiale. Molto spesso si parla del Poraimo di Samu Dipei, del genocidio della comunità romani, si parla dall'esterno, eh, esterno si preoccupa di questo fenomeno, però la comunità romani, essendo che non si parla tra di noi, eh, questo fenomeno viene dimenticato anche perché la nostra cultura è orale e essendo che abbiamo la cultura orale molto spesso, sono passati quasi 70 anni, cominciamo a dimenticare, per quello è importante lavorare con i giovani. Allora il discorso è quello di lavorare oggi negli archivi storici per trovare i documenti, per fare storia e al tempo stesso di trovare, laddove possibile ancora, delle testimonianze dirette di persone che sono state coinvolte, eh, perché sono gli ultimi momenti in cui noi andiamo a raccogliere testimonianze vive del passato. Pacienza, andrei, andrei che in scuola, ogni camera c'è delle famiglie, ogni camera c'è delle famiglie. C'è una in famiglia, Uro Masenello tubercoloso. A chi era andare nel cameraccio, sta dentro da cala, di a parte. Auschwitz, Mushuko, Chiacale Bush Shurde. Guid, Ilocindo, Bidoch, Bilav, Nikterovibe, Auschwitz, faccia incavata, occhi oscurati, labbra fredde. Silenzio, cuore strappato, senza fiato, senza parole. Perché l'etnia rom, che eh, eh ovviamente ha una grande cultura e che vive qui nel nostro territorio un'esperienza importante ha eh, il diritto di essere ricordata qui a Lanciano, alla Terza e a Berlino per gettare questo seme, per ridare dignità, forza e visibilità alla Samudaripe, che è stata una, mm, diciamo, una tragedia mondiale, ma che passa in secondo piano. Siamo a Lanciano, nel Parco delle Memorie, vicino a Villa Sorge, dietro di me c'è Villa Sorge, che era il campo di internamento per le donne ebree. 22 di loro sono uh, state mandate a morire nei campi di concentramento. Perché quello che è successo in qualche maniera ci unisce in un'unica bandiera, uh, ci unisce per essere eh, avere la nostra identità e questa identità ci rafforza per combattere contro ogni fenomeno di discriminazione eh, razziale. Siamo uniti non solamente in questo caso con i Rom ma anche con i non Rom. Abbiamo unico obiettivo, unica identità su questo fenomeno. L'Europa si fa se siamo tutti uniti, se le razze sono una forza, una eh, priorità ma non un motivo di divisione i nostri confini devono essere abbattuti e l'Europa non deve essere solo l'Europa dei banchieri, deve essere l'Europa dei popoli che sono insieme, che si uniscono, come stiamo facendo noi, costruiscono ponti tra realtà diverse, tra etnie diverse. Per troppo tempo eh, abbiamo eh, diciamo, taciuto dell'olocausto dei Rom e dei Sinti. Allora è giusto che della città da cui partì la prima rivolta verso il nazifascista, oggi parte il nuovo messaggio di eh, dare finalmente la giusta sottolineatura all'olocausto dei Rom e i Sindi. Che bisogna raccontare la storia eh, come è stata fatta, come è stata vissuta purtroppo in quegli anni, insieme a Santino Spinelli costruendo questo monumento che sicuramente darà, mm, diciamo, sarà capace di eh, invitare altre amministrazioni a ripercorrere lo stesso percorso. e in questo luogo, proprio in questo eh, dove sono io adesso, nascerà il monumento al Samordari Pain dei Romessinti, il primo monumento eh, in Italia che ricorda le vittime dell'aberrazione nazifascista. Questo è il modellino del, dell'opera che verrà realizzata in pietra, altezza di due metri, dove verrà raccontata altre storie dell'Olocausto. Questa è una scultura che rappresenta l'olocausto dei Sind e dei Rom. È un luogo importante questo, soprattutto per eh, il futuro. Eh, questa statua eh, sarà un monumento ah, non solo alla memoria, ma avrà anche una funzione eh, educativa per le nuove generazioni. Teneva a accendere la coa, la guardia grela. Di guardia grela, allievo prima la guardia grela, avrei a paietta, a a carchigneggio, oltre famiglie alla stazione di Tarini di Sangue che stavo acceso nel campo concentramento. Le spinace, ago. una ago, come tocché, accendo come scarare. O diversa a carosina niente. Sarebbe bene. Rappresenta una madre che fugge e che, e, che ingiamba che inciampa qui nel filo spinato. Un movimento importante per me Roma, quando andiamo, andiamo tanti i trasci delle tedesche, da, da Marenzineggio, che, che, che, che, che, ci a Chiara, che li fuggono a Chiara, non ti può mai dimenticare, non ti scorderai mai. Importante il eh, movimento, una storia da, da, da nascere la me, di Guaia lei fugge verso la salvezza, verso una libertà che è un sogno in, in quel periodo perché era tutto triste l'Europa, c'è la guerra dappertutto. Questo luogo diventerà luogo di, di dignità del popolo romesinto, perché? Perché non abbiamo chiesto soldi alle istituzioni, non abbiamo chiesto soldi alla, ai politici e, e, che poi non riconoscono in realtà il, il Samurta Ripen dei Romessinti. E, mh, mm, questo è un luogo di dignità per il nostro popolo perché è la società civile, eh, amici eh, dei Sinti, associazioni di volontariato, la cosiddetta società civile che ha fornito attraverso un crowdfunding, cioè una raccolta fondi a livello nazionale e internazionale, ha dato i mezzi per poter costruire questo monumento eh, così importante che è un monumento eh, che dà dignità al popolo rom e sinto, non solo, ripeto, in Italia ma in tutto il mondo.